Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali ya. Hari ini saya uh, nak buat satu pengumuman iaitu uh, channel Blaster Mania akan melancarkan uh, channel membership iaitu sesuatu yang dibuat khas kepada member-member ataupun fans-fans untuk menjadi member dalam channel YouTube kami. Sebenarnya features yang ini sudah lama ada di luar negara artinya channel-channel di luar negara tetapi di Malaysia ni saya rasa baru sahaja diperkenalkan tak lama so uh, Plastermania pun mengambil peluang ini untuk melancarkan program channel membership yang ni so memang channel membership yang ni uh, adalah perlu bayaran uh, setiap bulanan dan kita ada set beberapa tiga kalau tak silap saya ada tiga tier lah artinya peringkat untuk fans uh, channel membership ni untuk member lah dan setiap peringkat ni dia adalah dia punya benefit dia yang berlainan anda bolehlah tekan uh, join uh, button join tu dan anda bolehlah lihat uh, apa-apa uh, benefit yang ada pada setiap peringkat yang itu dan biasanya uh, benefit yang kita masukkan di sini adalah anda akan mendapat uh, lah view ataupun boleh tonton terlebih dahulu early access kepada video kami sebelum member uh, ataupun sebelum fans public dan ada emoji khas yang anda boleh guna serta uh, anda boleh dapatlah perhatian lebih daripada Sean lah sebab uh, tier-tier yang tertentu kalau anda contoh adalah tier yang lebih tinggi so dalam live stream ataupun setiap soalan yang anda tanyakan kita akan jawabkan dan juga semasa di live stream kita akan buat shout out artinya kita akan uh, menuliskan ataupun shout out nama anda lah uh, macam tu dan perbagai lagi uh, video-video uh, istimewa khas untuk member sahaja contoh seperti behind the screen ataupun ada Q&A yang khas untuk member sahaja ataupun ada event-event khas yang maybe berpeluang uh, kita buat bersama dengan member eh. so pastikan anda belik-belik lah apa-apa uh, benefit yang ada di situ dan benefit ni kita akan try to tambahkan lah pada masa ke semasa ok tetapi kalau anda tak rasa nak join itu tak ada masalah sebab channel membership ni bukan uh, dipaksa dan tak adalah anda wajib kena join ke apa dan kalau anda remain uh, sebagai public fans, anda masih boleh menikmati lagi video-video kami ataupun konten-konten yang kami buat. Cuma anda tak dapat um, benefit-benefit um, seperti member yang lain. So, benefitnya apa seperti yang saya kata tadi? Kalau anda nak mengetahui lebih lanjut, anda bolehlah tekan button join tu dan anda baca-bacakanlah. Dan sebenarnya channel membership ini lebih kepada tujuan dia lah. Lebih kepada... Uh, sponsor ataupun kalau anda minat kepada channel kami anda bolehlah support dan sponsor kepada channel ini ya supaya channel kami boleh berkembang dengan lebih pesat ataupun lebih bagus uh, seperti kita boleh memperbaharui peralatan studio ataupun kita boleh uh, hire uh, hire panggil apa mengambil uh, juru gambar ataupun juru video supaya uh, kita boleh menghasilkan video yang lebih baik untuk tontonan anda semua. Alright, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Kalau anda memang berminat dan uh, atas channel kami dan juga ingin support apa yang kami telah buat selama ini maybe anda bolehlah berfikir-fikirkan ataupun mengambil keputusan untuk join membership channel kami ini ya. Alright, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua ke atas support-support yang telah anda bagi kepada kami selama ini ya. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!